Shall we begin? तेरे को जो उखाड़ने का उखाड़ ले अपन यहां से नहीं जाए अगर तुम नहीं गए तो पुलिस तुम्हें कैंप से बाहर कर देगी पुलिस पुलिस आज तक अपन को अंदर नहीं कर सकी तो बाहर कैसे करेगी <laughs>